Ху. Хочу схавать English. СЭК. Экспресс. Супер. Современный. Эффективный курс. Хочу все знать. Дорогие друзья, в нашей жизни нам очень часто приходится говорить нашим любимым приятные слова. В этом формате как раз и некоторые из них, которые вам очень и очень в жизни пригодятся. Итак, как сказать на английском языке? Ты красивая, очаровательная, обаятельная, восхитительная, дивная и непревзойденная. Некоторые слова, я хочу сказать, что даже на английский не, не переводятся. Одинаково звучат. Так что вы должны сегодня понимать, насколько наш русский язык, он действительно непревзойденный язык. Итак, ты красивая. You are beautiful. Beautiful. Очаровательная, обаятельная. Одним словом переводится. charming. Чеминг. Очаровательно, обаятельно. Чеминг. Восхитительно. Delightful. Delightful. Delightful. Восхитительно. Дивная. Wonderful. Wonderful. Дивная. Wonderful. И непревзойденная. И непревзойденная. Unsepsid. Unsepsid. Unsepsid. В конце Т выговаривайте. Unsepsid. You are beautiful, charming, delightful, wonderful, unsepsid. Дорогие друзья, вы были на канале The English и с вами был Пит Горбатюк. Подписывайтесь на мой канал, создавайте сообщения, добавляйте видео-ответы, делайте подписки, делайте комментарии. Всего вам доброго. So long. Пока.